ayam tak pedas, ini ayam pedas, ni ayam pedas, ni ini mesti pedas. Yes. Una use. Hi guys. Hi guys. Assalamualaikum. Okay, setiap korang nampak depan aku ni. Kita ada menu terbaru daripada KFC iaitu KFC Spicy and Crunchy. Kelah ada cakap aku. Ni boleh nampakkan bezu warnanya. Ini ayam spicy biasa. Dan juga kita ada Maggi pedas gila yang terbaru iaitu Ini ayam tak pedas Ini ayam pedas Ini ayam pedas Ni ni Maggi pedas Yes Okay kita ada Maggi pedas gila cheesy berapis Korang boleh kan beza warna dia Sabar nak tunjuk ya ini yang spicy biasa dan juga yang bawah tu yang orange sikit tu macam warna Maggi dah. Why okay. is this cold? Ice. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Minum. Hmm? Minum dulu. Okey, kakak makan ambil ayam kakak. Ayam ayam nana. Alright. Sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, spicy and crunchy chicken. Bismillah. Makan. Tak, hmm. tak. Okey, untuk orang yang tak kuat pedas, um, korang akan dapat rasa pedas tu. Warna dia pun nak seakan-akan ayam yang McDonald. Rasanya pun lebih nak sama seakan-akan tapi tak samalah. Boleh rasa pedas ni tu sikit-sikit lah. Sedap nana aku. Hmm. Tulang ayam. Telur ayam Apa tu? Hmm. Ayam Kita rasa juga Maggi pedas gila ni pula ya Kita nak rasa Maggi pedas gila cheese berapi Tinggalkan sikit air lepas korang toast tu dalam dua sudu macam tu ha, Nampak? Hmm. Bismillah Aku rasa pedas ni Bismillahirrahmanirrahim ah. Hmm. Pedas. Tapi aku memang tak habis ke lah Ini <laughs> nak nak nak Hmm, spicy Hmm, sedap Cucu Pedas ok korang Walaupun dia ada cheese Tak apa pedas Untuk orang yang tak kuat pedas, memang pedas okay, Sama kayam. ayam Ini mantap ayam Mantap ni hmm. Pedas Okay, okay. Sekejap ah. Ni ada satu Eh Pada aku ayam KFC ni sedap Eh ayam agak sos dah sedap lah Sedap Mama sedap Sekarang hmm. Apa tu? Hilang kap deh Apa tu? Mash potato Kentang Kentang? Kentang putar Kentang putar Kentang? And mm, this one is coleslaw. Coleslaw. Hmm. Tapi dia nak makan dengan sekali dengan Maggie kan. Macam dia boleh habiskan. Tak ada pedas. kakak pedas tau budak Pedas. Kakak tak nak. Ya, tengok Nena tak bagi kakak makan ayam je. Makan ayam kakak tak pedas. Kan? Eh, ibi. Pedas. apa? Macam apa ni? Hmm. Eh, okay. Maggi pedas gila ni pilih dia. Hmm. Pedas dia lebih kepada pedas Melayu eh, kan. Nak samyang tu pedas Korea hmm. lain. Tapi sedap lah. Okey lah. Cuma dia pedas lah. Untuk aku masih pedas. Hmm. Mungkin aku boleh makan dengan kau slow. Nak bagi hilang pedas. Nak cuba makan dengan kau slow. Makan kuah slow guys Kita tengok hilang pedas ke tak Mana ada apa tu? Amin Eh Tumpah lah So spicy Spicy Kita duduk Hmm. Makan kulit je. Tak. Makan je. Aku rasa kalau aku tambah mozzarella cheese pun, nasi pedas. Rasanya aku makan ayam je lah. Ini hiasan je lah. Ini sedap lah pada aku. Okay. Tapi pedas tu dah hilang lah. Hmm. Apa? Apa tadi? Apa yang? payah. Hmm? Apa, apa tu? Mashed potato. Hmm. Untuk aku, time capsule ni sedap lah Tapi um, untuk akulah Pedas tu pun terasa lah untuk orang tak kuat pedas Kakak tak pedas Ha betul Kakak makan kulit je guys Okay mm, Dan pada aku tak payah tambah sos pun dah sedap lah Untuk akulah orang lain aku tak tahulah Tapi ni pedas gila lah untuk aku <laughs> Hmm 아빠. 음. Apa? 하나. 맞나? 아플래. 별로 멤버. 딱 pasang kipas aircon pun tutup. Hmm. I am apa tu? I'm spicy. I am apa tu? Entah. Dah kenyang weh. Hmm. Ada habis. Cakap punya. Ia ada macam rasa semua, semua juga. Ya, Nana. Hmm. Makan. Maggi ni tapi nampak kurang sikit kan? Tak ada lagi tinggi jadi kurang sikit tak ada hati padahal. Makan dua tiga suap. Okay, kita nak try makan ayam dengan sos pula kan? Eh? Apa? No member makan pedas. Kita letak kulit ayam ni dalam ni minah ni. Pekang tu orang nak makan. No manis. No manis cannot lah. Manis cannot. Campurkan ayam. Make dress gila dan juga coleslaw. Mm. Oh! Ah. Kalau masuk dah garuk lah Aku rasa dah lah tu Nanti aku sambung lah makan cheese Walaupun cheese berapi Tapi tak sama macam samyang cheese Macam orang cakap tu Dia rasa lah lemak-lemak cheese tu sikit Tapi tak adalah Berlemak sangat Cuma Cumanya Lebih pedas ha? Rasanya lebih pedas Daripada rasa cheese tu tak sedap lah Tapi untuk aku tak tahan juga makan Okay untuk ayam tu pula I get sedap Dia extra Dia extra kata Extra spicy and crispy ah. Okay untuk spicy tu extra Daripada spicy yang biasa ni ah. Adalah terasa pedas Crispy tu aku rasa sama je Tak adalah extra crispy pun ha, Tapi sedap lah juga Kalau kau makan macam tu Dia tak payah sauce apa semua Okay tu je Kalau kau nak cuba Korang boleh cuba Okay pun Terima kasih pada yang sudah sudi menonton Yang sentiasa support channel ini yang kejap ada, kejap tak ada Okay Gigi aku nak buat video berkali-kali sebab budak ni asyik nak video, buat video, buat video sahaja, okay? Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe, minta tolong subscribe, okay? Apa, see you guys di next video. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, bye Bye. Bye. bye bye bye bye bye bye bye bye bye Dah habis baru nak makan Minah ni, ya? Dah habis video baru nak makan. Bye-bye!